Estamos en Nara hoy y en el parque de Nara tenemos estos amiguitos. ¡Uy! Y ya está, y está aquí conmigo y lo puedes tocar. Mira, pero hay que tener cuidado porque <laughs> la comida... ¿Qué quieres? Hola. ¿Qué quieres? Hola. Ah. Ya está, y están por aquí <laughs> correteando. pero mira qué guay. Puedes comprar comida ahí para darle chan chan. Hola. Me olisqueas. ¡Uy! ¡Uy! <laughs> que están ahí, Y en clase nos dijeron que son Kamisama no peto es decir, la mascota de Dios. Por eso están por aquí. Vamos allá al mogollón. Mira las cacas. Mm. <laughs> ¡No! ¿Está esto lleno? Estamos rodeadas. Mira, estamos en el selfie de Pau. Bueno, ya nos hemos cansado de jugar. Todos los niños. Hace un calor que te torras, nena. Huele a caca. Eso está hecho de madera y es de los edificios más grandes del mundo hechos solamente con madera. Bueno, pues es el Buda más grande de Japón, ¿verdad chicas? ¿Por qué hace esas cosas con las manos? No tengas miedo. Bienvenido así. Así lo dice Buda, así. Esto no es un Buda, es un personajillo, ¿no? No sé quién. Esto es la mano que dice lo de bienvenidos, así una réplica igual que la otra. Y dice mi madre, ay, si se pudiese entrar, esta mano daría mucho juego para hacerse fotos. Y yo, con mi mente sucia, he pensado, ¿juego para qué? Porque mira la mano lo que está haciendo, llámame loca. Esto no entiendo muy bien lo que es, pero la gente está metiéndose ahí hay que atravesar eso. Estás que lo hago. Estás que lo hago. ¿Tú lo harías? No. <laughs> se me cae el templo encima y que una mujer se acaba de quedar atascada. Bueno, pues por lo visto el agujero mide 50 centímetros y simboliza es del tamaño de uno de los agujeros de la nariz de Buda, sí. Entonces se dice que si eres capaz de pasar por debajo podrás llegar al camino de la iluminación. Bastante, bastante creepy. Ya nos alejamos de Buda y de la iluminación. Otras cositas variadas en los templos y alguien se deja Pues aquí estamos en el bosque. ¿Y qué hay en el bosque? Pues unas máquinas de bolas. ¿Por qué? Porque están en todas partes. Una máquina de bebidas. Hola guapa, ¿estás sola? ¿Lo estás? Pues sí. Vamos juntos. Me lo llevo a casa, es mi souvenir. Por el bosque. Con Bambi. Eso caca. No, caca. Continuemos. No, déjalo. no te lo comas. No. se come, no. Ah. Eso no. A ver si va a venir por mí. ¡Se ha comido! ¡Se ha comido el papel! el Vale, pues adiós, ¿eh? Adiós. Me suda el canalillo.